Bos días, nenos. Que tal estades? Hoxe estamos aquí para ler un conto todos xuntos. Tendes ganas de escoitalo? O conto titúlase Titiricircus, de Pablo Pastor. Comenzamos. Hai tempo, o circo era o maior espectáculo do mundo. As súas carpas coloridas viaxaban de vila en vila, de país en país e mesmo de continente en continente. Pero un día as cousas torcéronse. Uns artistas marcharan, outros vagaban tristes. O camión xa non andaba. O circo estaba na ruína. Mais dous payasos tiveron unha grande idea e decidiron facer un novo circo, con bonecos, con títeres, un titiricircus. Os novos titiriteiros deixáronse de maguas e puxéronse mans á obra. Madeiras, fíos, pintura... Nun plis-plas fixeron as marionetas. Despois Cargaron os seus trebellos nunha vella camioneta e, cheos de ilusión, puxéronse en camiño. Nunha fermosa vila, no medio da praza, montaron o teatriño e as bandeirolas. Vinde, vinde todos, a función vai a empezar. E comezou o espectáculo. Señoras e señores, Nenas e nenos, hai moito tempo había un circo moito máis grande ca este. Tiña un teito enorme e só o home máis forte da península ibérica era quen de levantalo. O señor Bigotini. Mais os titiriteiros, ás veces, tiñan problemas co señor Bigotini. Nunha ocasión o público deuse conta de que aquilo non pesaba nada e a compañía tivo que saír correndo. Coas presas ata fuxiu a serpe máis pequena e velenosa que tiñan no circo. Era da India e chamábase Josefina. Pero encantador de cobras Coa súa música misteriosa enfeitizouna e a levitar. Era o gran palindranat. Naquel circo había de todo. Payasos, trapecistas, equilibristas, domadores e tamén un gran malabarista italiano de Celanova. Cunha bola no nariz e outra bola no pé facía o combinado mortal. Era o señor Tato. Tamén había monos que andaban en bicicleta, pero un día roubáronllelas e os macacos escaparon. Unha tarde, paseando por unha rúa de Redondela, os titiriteiros atoparon unha roda e con ela un avó do lugar fixolles un monociclo. A aquel home gustoulle tanto o invento que agora é o monociclista do espectáculo, o señor Venancio. Señoras e señores, antes tiñan un circo monstruoso e agora son dous monstruos en circo, pero con ganas de pasalo ben. Longa vida o titiricircus! O Circus gustou tanto que dende hai máis de 25 anos Tanxarina segue a leválo de vila en vila, visitando moitos portos, sucando o ceo en avións supersónicos e sempre recollendo aplausos e sorrisos. Grazas, querido público. E ata aquí rematamos o conto. Espero que vos gustase moito. Ata outro día, nenos. Chao.